وبركاته النهارده معاكم فيديو جديد من برضو من فيديوهات اعاده التدوير انا النهارده جايبه ازازه كده اهو وجايبه شويه ورق من اللي انا لفاهم بصوا هنا اهو انا بادئه الفيديو على طول انا هنا بدهن الازازه دي بالغرق عشان هلف عليها بصوا حتى لدرجه ان انا بدهنها قدام منكم مش مش شرط يبقى بفرشه ولا اي حاجه انا بدهنها برضو شغاله كان في غيره بيوصل على الورق وهو ده اللي انا كنت عايزاه ان الورق يتملى بالغيره عشان ينشف معايا بعد كده لما خلاص هي اتملت غيره والدهن وانا بعد كده تاني هدهن كل ده تاني كده غيره اهو هدهنها بالغيره ده هلفها كله بالغيره وهسيبها تنشف نشفت كده خلاص اهي دهنتها ونشفت دهنتها بالغيره وخلاص هي نشفت بعد ما نشفت انا كمان دهنتها باللون اهو كده كده اهو دي زي زيها انا دي دهنتها باللون الاسود اهو الالوان ده وعطيتها وش ورنيش يعني بعد ما خلاص دهنت بالاسود ده دهنتها اسود عملتها ايه ورنيش انا كده بس بجيب معاكم الخطوات عشان ايه اختصر معاكم الفيديو ما اطولش عليكم لانها برضه بتاخد وقت على ما تنشف بعد ما نشفت ودهنتها برضو طبعا مش جنة بستعمله على طول معايا خلاص هي كده خلاص جمدت هبدأ بقى ان انا ايه ازينها انا هنا دي عجينة سيراميك دي عجينة سيراميك انا عاملاها عاملاها على شكل وردات كده اهو ورق شجر دي عجينة السيراميك اهي اجزائهم بمسدس الشمس انت بقى هنا اهو انا برضو هديها انا بشعرها بطريقه عشوائيه وبرده معتمده برضو على الخل عشان اسمعكم ان هي دلوقتي بقت صوتها زي صوت الخشب queda todo esto